Alright guys, kung hindi nyo pa napapanood, so ito yung NFT sales event trailer. So panoorin lang natin ang sabay-sabay. So NFT sales event and then NFT match. So ito yung way natin para magkaroon ng play to earn. And sa in-game features niya, yung may complementary battle pass, tournament hosting, customized skill banner, and clan creation. And kapag naman nag-fuse tayo ng skins, may increase natin yung rarity ng mga NFTs natin. And pwede rin tayo magkaroon ng staking na merong 80 million na LOA tokens na pwedeng ma-mine ng mga players. And yung marketplace, so ito dito tayo makapag-trade and sell. And yung lower capsule naman, dito natin ma-unleash or ma-open yung mga NFT skins. So yun guys, no? Ang ganda nung trailer nila. Pero before we end this video, puntahan lang natin yung isa pa nilang giveaway. So bukod pa to guys sa Nick Creation na capsules giveaway, before nagpa-raffle tayo ng Genesis through our channel. So sponsored by Lowa din. And then itong recent nga natin yung beta capsule and alpha capsule. So around 330 US dollars din to guys. Pero yung mas malaki pa nila kung yung sa akin matatapos siya ng 3 days. So meron ng 345 entries. Ito naman 29 days. Um, upon checking, mukhang related din to sa GD10 marketing eh. So, isa to sa mga malalaki na venture capitals na naka-back up din dito sa League of Ancients. So kita nyo naman kung gaano karami ng entries nasa 107,000 na. So sabi dito, yung giveaway nila umaabot ng 20,000 US dollars. So yun yung uh, giveaway nila and ang mga pamimigay nila dito, 14 Genesis NFT capsules. So nakita nyo naman kung magkano yung price niyan doon sa previous video natin. And then yung 20 Alpha uh, NFT capsules. So alam naman natin ito nasa 1,000 US dollars isa tapos itong 20 alpha NFT capsules kapag na-combine natin yung yung cost nito nasa 20,000 US dollars. So medyo galante rin tong game na to. And ang pipiliin nila 34 individuals na makakakumpleto ng task. Uh, as you know guys, that's part of the promotion. So ang gagawin lang naman dito is magla-login ka lang ng account mo. So kung nakalagin ka na sa Twitter, mag-automatic naman na yung uh, login natin dito kapag inaccept na natin yun before. So yun lang, kukomplituin lang natin yung task, ifo-follow natin yung Twitter account and then join doon sa Telegram uh, Telegram group nila and channel announcements and then i-retweet lang natin yung specific uh, postings sa Twitter and then makakapag-unlock na tayo ng entries. So yun, tuloy-tuloy lang natin yung process dito and then kapag swerte tayo, so pwede tayong manalo ng Genesis capsule na sabi nga natin, di ba, nasa 50,000 pesos na yun. So kung mananalo tayo niyan, malaking tulong din yon para sa atin. So guys, yun lang yung gusto kong pag-usapan sa video na to. I hope na share natin tong information na to and kung meron ka bang mga kakilala na interested din na suportahan yung game na to or nag enjoy maglaro ng mga MOBA games. So make sure share din natin tong League of Ancients sa kanila. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!